Yeah.

Yahoo! Yahoo! Yahoo!

Yeah, wahoo! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wahoo! Yeah, wahoo! Yeah, wahoo! Yeah, wahoo! Yeah, wahoo! Yeah, wahoo! Yeah, yeah, wah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wahoo! Yeah. Ah. Yeah. Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!